Vai lá dar um beijo nela, vai lá dar um beijo nela. Beija, dá um beijo nela. Ela tem A minha mãe chegou, minha mãe chegou pra ver a moeba também. Vai. Pum, você. É. Põe a mão. Vou colocar de novo, ó. Vai. Põe. Você. É. Ai, grudou nos dedinhos. Gruda assim, ó. Põe. Tintim. <laughs> Vai, agora é você, é você. Ó, ah, vem cá, mão. Coloca você agora. Vem ver que legal. Olha que gostoso, é geladinho. Vou levantar, vou levantar, ó. É. Black. A cara dele. <laughs> olha, olha. Uou. <laughs> 3, 1, já! <laughs> Segura! Credo, pai! Vem cá, põe que a mão. coisa nojenta, pai! <laughs> Segura! Vai! Fala galera, hoje a gente vai brincar de Amoeba! Ai! Senta aí os dois, senta os dois aí, senta. Senta, senta. Posso ir embora? Vou embora. Tchau. Hein? me. Fala galera, semana que vem é meu aniversário e eu me presenteei com algumas coisas. Eu costumo fazer isso todo ano, quando tá perto do meu aniversário, eu me presenteio com algumas coisas que eu tô querendo já comprar um tempinho. Eu aproveito que é meu aniversário e compro alguns presentes pra mim. Comprei pela Amazon e acabou de chegar aqui, ó, a gente vai abrir agora. Comprei uma impressora que eu tô precisando muito, já há um tempo que eu tô precisando, pra imprimir documento, pra registro de música, tô sempre tendo que mandar coisa por correio e tudo mais, a impressora vai ser de grande ajuda isso aqui é memória RAM pro meu computador, que eu acho que também veio uma capinha pra câmera nova que vai chegar em breve. Então vamos abrir e ver o que tem dentro. Uau! Ó, essa aqui é uma capinha que eu comprei pra câmera, que ainda não chegou. A câmera provavelmente vai demorar um pouco, porque tá vindo de bem longe essa câmera. Que eu achei uma oferta bem legal, então ela tá vindo lá da China. Ó, veio de brinde esse tripézinho aqui, que eu não sei se eu vou usar, porque eu já tenho um e acabo não usando. Esse daqui eu já tenho para outra câmera. E veio essa alça também para estar tá pendurando, que eu achei bem legal. E isso aqui, moleque doido, vai mudar minha rotina completamente. Sabe o que é isso? Isso aqui são 32 GB pro computador. Eu comprei um kit de 32 GB de memória RAM, já para deixar o computador no máximo de capacidade de memória RAM. Meu computador tem 8 GB de RAM, então vai estar tá passando de 8 GB para 32 GB capacidade máxima. Isso quer dizer que eu vou economizar muito tempo na edição, eu vou economizar muito tempo tempo renderizando o vídeo, isso vai agilizar muito o trabalho, moleque doido. Bom, agora vamos abrir a impressora. Uau! Paguei 39 euros pela Amazon. Meu, ela faz de tudo, velho. Imprime, escaneia, copia. Ela tem Wi-Fi também para imprimir do celular, tablets. Então é a impressora que eu estava precisando a um preço muito acessível. Paguei 39 euros pela Amazon. muito da hora. Vou ver se eu já instalo, já vou fazer umas impressões aqui de teste e vamos que vamos! Já acabei de instalar a tinta na impressora, coloquei as folhas, instalei o software no computador. Deixei ela ali no balcão, ó, longe do computador. Como ela não precisa de fio, vai tudo por Wi-Fi, a gente vai fazer o teste agora. Eu tô com uma folha aqui na tela que eu vou imprimir e vamos ver se funciona, moleque doido. Ixi, já engoliu uma folha. Tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa. Tá tudo bem encaixado. Tudo perfect. Acho que eu tinha colocado a tinta errada. Eu coloquei pra baixo e era pra cima. Agora eu acho que foi. Vamos fazer o teste. A gente vai pegar essa folha de exemplo aqui, ó. Que é uma folha que eu preciso imprimir para registrar as músicas. Bom, saiu essa página aqui de teste de alinhamento e agora tá falando para colocar de novo e apertar o botão de cópia. xerox em tempo recorde. Bom, agora chegou a prova de fogo, eu vou tentar imprimir essa folha aqui, primeira impressão, com a impressora sem fio, meu Deus, é muita emoção, velho. Primeira impressora sem fio que eu tenho. Não tô acostumado com essas tecnologias, cara. Tô acostumado com 500 fios atravessando na mesa, tropeçando. Nossa, ela já tá fazendo barulho, moleque. Perfeito. Só alegria! Pronto, galera, já imprimi as 500 mil folhas que eu precisava, depois eu vou ter que preencher tudo, deixei tudo ali no balcão para eu não esquecer, vou ter que ir preenchendo uma por uma. E agora a gente vai abrir a memória RAM e instalar no computador, já deixei ele desconectado e já está desligado aqui, ó, já tirei os cabos. Então aqui, ó, cada uma tem 8 GB. Eu tenho 4 slots. Então vamos ocupar todos os slots para chegar aos 32 GB. O que eu tenho instalado no computador agora são duas memórias de 4 GB, que dá um total de 8 GB. Então eu tinha dois slots livres e dois slots ocupados, cada um deles com 4 GB. Então a gente vai tirar essas duas memórias de 4 e vamos colocar as 4 de 8, moleque doido. Vamos virar o computador, ó, que fica mais fácil. E a gente abre aqui. A gente precisa abrir essa janelinha aqui, ó, empurrando isso daqui com alguma coisa. Como eu tenho uma chave no bolso, eu vou usar a chave. Pronto, ó, já desencaixou. Agora a gente tira, abre isso aqui, puxa as duas memórias de 4 RAM que tá aqui, ó, 4 e 4. Tirei uma, tirei duas, e agora vamos começar a colocar as de 8. Agora foi. Pronto. E a quarta também foi, agora a gente vai fechar, faz o clique, tudo ok. E vamos colocar a janelinha de novo. Agora eu vou ligar o cabo de alimentação e vamos ligar, ver o que acontece. já tá aqui instalado, deu tudo certinho, ó, 32 GB instalados, com quatro slots, cada um de 8 GB, então deu tudo certo. Agora é só testar, mas vai ser muito épico, cara, vai melhorar muito a velocidade de renderizar vídeo, editar vídeo, meu, vai melhorar demais, vai agilizar muito o meu dia agora, vai sobrar aí tranquilamente. Uma hora de trabalho eu vou estar tá economizando, porque para renderizar cada vídeo em HD 60 frames eu demorava aí quase uma hora. E agora com 32 vai demorar entre 10 minutos e 15 15 minutos mais ou menos por vídeo, um vídeo em média aí, de um vídeo de uns 9, 10 minutos. Então vai ser muito bom, cara. E outra coisa que vai estar ajudando também é quando eu tiver aberto vários programas, eu tenho mania de abrir 10 programas ao mesmo tempo, tipo edição de vídeo, de foto, de vetor. Eu vou abrindo janela de tudo que é lado, então o computador vai respirar melhor agora enquanto eu estiver trabalhando freneticamente. E é isso que eu queria, moleque doida. Mais uma conquista, mais um investimento feito aí no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.